Apa rasanya kan kalau aku buat satu virus dan suntik dekat badan orang? Eh Firah, aku rasa kan apa kata kalau kita buat satu virus dan kita suntik dekat orang, aku nak tengok apa jadi dekat orang tu. Hah? Kau dah gila ke, Mat? Kita ada kelebihan dalam pakar perubatan. Janganlah salah guna. Hah. Gi mampus lah. Sekarang kau nak tolong aku ke tidak? Oh, sorry. Aku tak nak tolong kau kalau macam tu. Kalau kau tak nak tolong aku, aku boleh buat kau nangis sampai kau terduduk. Kalau kau nak tahulah. <laughs> ha? Mak? Abah? Ya, betul. Mak dan Abah. <laughs> ah, yelah. Aku tolong kau buat virus tu. Tapi kita kena ada vaksinnya juga, kan? Pasal vaksin, korang tak perlu risau. Sebab aku dah siap vaksinnya awal-awal. Yang penting, kita kena siapkan virusnya dulu. Yang penting sekarang ni, kau kena tolong aku dan kau pun kena tolong aku. Faham? Hakim, ambil adik aku. jalan lah Shout out to my rappers. Shout out to small fault. salah semua berkenalan Bulu tangan bukan lawan Tujuh belang no bekalan Dalam diam kau tikam belakang kawan Reda lorong penuliku Cakap banyak kena siku Bukan buat cara bisu Amarah pakai mulut dan tak laku Jangan harap dihormati Kau mula pakai cara basa mati Kau sudah mula pakai cara jari Kau hampir mula guna cara maki Ay. Eh, aku memang tak ada hal Baru kata sikit kau dah maki apa hal Cuba lawan arus kau memang tak ada hal Eh. Ni apa benda pecah-pecah ni? Ha? Kau ingat aku beli semua tu pakai air ke? Pakai air liu? Sini jap. Sini. Kutip kau kemas. Aku dengar sekali lagi. siap kau Hello, hello Yang. À. Vira. Fira. Oh, pandai lari. Hai. Hai. Shout out to my rappers. Shout out to Garis Small Fox. Salah semua berkenalan Bulu tangan bukan lawan berlano bekalan Dalam diam kau tikam belakang kawan Reda lorong penuh liku Cakap banyak kena siku Bukan buat cara bisu Amarah pakai mulut dan tak laku Jangan harap dihormati Kau mula pakai cara bahasa mati Kau sudah mula pakai cara jari Kau hampir mula guna cara maki Ay. Eh memang tak ada hal Baru kata siku kau dah mati apa hal Cuba lawan arus orang nak ada akal Bunuh sementara di kawasan Kawan yang berbaju lawan Kau mula aku dah kawan Nak kita diam dengan aman Cuba lagi kegilakan Kawan yang berbaju lawan Kau boleh mula aku dah kawan Nak kita diam dengan aman Sila cuba lagi persilakan Kawan-kawan Jadi lawan Muka-muka Jadi perlawanan Rah kawan berbaju lawan Kau buat ku tertawan Ini bukan satu pel- Hakim, ambil aku ni. Aku terdesak ni. Da- nanti aku lulusan education. Cepatlah. Ha, sekarang. Sekarang. kawan Jadi lawan Muka-muka Jadi perlawanan Kawan berbaju lawan Kau buat ku tertawan Ini bukan satu perlawanan Talan dua muka aku sadukan Muka kosong ku angkat aku tujuh Ku lapar dari mulut ku lihat aku sarung Hidup kau jangan aku nanti aku tak besok Kau kenapa Fira? Aku tengok kau gelabar je Cuci cerita sikit kat aku apa, apa masalah Ha? Cerita dia macam ni The gravity virus now are spreading. Gravity virus now spreading to entire Malaysia. Kalau ada apa-apa masalah bagi tahu aku eh. Jumpa lagi. Kau bagi apa? Kau bagi Mana ke situ? aku dah makan. aku boleh kau. Hello, ah, nak ni Ah, kau tak jumpa slow Ini jalan yang ku pilih ah. Masih ada cara berbeza Tak perlu kau ajar cara Lihat ini ku punya cara Variasi yang ni masih hantui jasad ini Retasi titik yang tak disambil sinkronisasi Baik buruk hitam putih hanya luaran diri Jurang penuhi seribu satu kisah misteri Suatu kala anda kata mereka punca derita Berkala juga cerita